Bonjour à tous, une autre semaine, euh, une de plus de fête. Euh, on va donc la faire en japonais, la résumer en japonais, comme d'habitude. C'est parti Je commence à lire mon texte, parce que bien évidemment, mon texte est préparé, comme d'habitude. Euh, ok. tokidoki kaisha ni shigoto ni 戻る会社の雰囲気をよくありません一線のシェードハウスにいくつかものを忘れました。 でも、それを、それを取り戻しました。主は静かだった。週末は昨日の週末は 金曜日の晩に、えー、小さなパーティーをします、えー、土曜日はスケートボードをして日本語を勉強して英語映画を見ました。 隣の人はパーティーをしました。うるさいでした。それな、それでは、えー、ヘッドフォンの、ヘッドフォンで、えー、トチヒルの神 かくしを見ました。日曜日は友達とピクニックとクイズをしました。社会生活を送るのは Yoi koto desu. Voilà, c'est terminé. Euh, <laughs> je ne sais pas encore comment terminer correctement ces vidéos-là. Mais merci d'avoir regardé. À la semaine prochaine.